contested race. Up. Hello. Sa isa na, cameraman. Dito, Omer. Pastor, kay Pastor. Minati kita ng birthday mo ha, Ay! sa Facebook. Hindi ko na pa, hindi ko nakita yun ha. Hmm, hindi ka kasi nag-open siguro. Saan mo ko binati? Facebook, tsaka Messenger. Wow! Hindi ko nakita yun. Ang dami mo kasing account eh. Na ano yun, na ano, na... Dalawa ata yung account mo. Hanapin ko kung makita ko. Kaya Yung picture ko sa FB, yung picture ko na sa Pinlas na sa church, ayun yung picture ko yung present, yung iba naka-block, nakablock, nakaano yun, nakablock. Hindi ko mabuksan, nakakalo. Parate ko. Ay, pinapasalit. Sir Rose, bati naman dyan. Happy birthday. Dito ka sa tabi ng mami. Adrian, bati ka naman dyan. Kasi hindi ka kita, harap sa camera. Si Kenny to, nung bata ako si Kenny to. Mga 7, 8, 8 na ba? 8, 8, 8 kasi Ba't itabi umalis na agad? Ha? Ba't itabi? Thank you. Ay, ay, ay.